mä oon asunut vuokra-asunnossa, jossa ilmeni sitten erittäin vakava homeongelma. Ohjaamo olisi voinut kertoa mulle mun oikeuksista ja auttaa niin kuin pitämään huolia ja sitten ohjata jollekin taholle, johon mä olisin voinut ottaa yhteyttä.